Top dziesięć ulubionych rzeczy Knazia. Miejsce dziesiąte. Burczybas. Miejsce dziewiąte. Zespół coach. Miejsce ósme. Policja. Miejsce siódme. Skrzypce. Miejsce szóste. Muzyka. Miejsce piąte. Tetris. Miejsce czwarte. Pianino. Miejsce trzecie. Alkohol. Miejsce drugie. Flet. Miejsce pierwsze. Papierosy. Inne rzeczy godne wyróżnienia. Sam się idioto! Allahu